Че, блин? Урод! Давай! Давай! Они руководствуются СНИПом. Кто? Свод нормативных правил. Просто у нас общество сформировалось уточнее. Скажем, здесь вообще нельзя По кратчайшему пути. I'll be the best above all the rest, put me to the test and Попался, Руководствующийся этим же. Да каким руководствующийся? Кто у нас главнее? СНИП ваш или комитет по благоустройству? Они руководствуются СНИПом. Кто? Свод нормативных правил. Кто? Градостроительный комитет, комитет по благоустройству и все остальные Только почему-то комитеты. нам приходит ответ о том, что это тротуар, а вот придумала территорию. В любом суде докажут. Ну, не докажут. Не докажут. На что спорим? На, на, на 50 приседаний. выйдете, я не пойду к вам. Ваш же кратчайший путь был там. Какого по ходу движения? Что в правилах дорожного движения скажете? Здесь вообще нельзя По кратчайшему пути. Кратчайший путь у вас был там, а вы сейчас Даже через весь тротуар проехали. И что потом? Ну, потом вот вы сейчас вот там вот стояли, кратчайший путь у вас где был? Учите правила дорожного движения. И вообще не, не паркуйтесь на газоне и по тротуару не гоняйте. Там газон был. Здравствуйте, а вы можете припарковать автотранспортное средство Сейчас по правилам дорожного а? движения? Чего? По правилам дорожного движения припарковать автотранспортное средство. У кого чего? Вы этот самый какой-то контролируете Да, чтобы парковки. машины не парковались на тротуаре просто. Слушайте, просто секунду за секунду можно заработать 3000 штрафа. Это очень просто делать. Сейчас есть приложение. Нет, есть приложение, называется «Помощник ГИБДД». Нет, Фотографируется и все. А как же тогда называются водители, которые паркуются на, да, на тротуаре? Я, ну, я вообще не паркую никогда. Так вот, вы же уже только что были здесь. Это, это, ошибочный маневр был, да? Поэтому спасибо вам большое, что пошли навстречу. Тротуар. Вот что значит, когда ты держишь телефон возле уха. Это сказал, жуткое зрелище. как они скрипят-то. Я шагнул поначалу. высадить там, я не знаю. Нет, нет. Никто нет. Вы, наверное, так Мы уже уезжаем. Очень нагло, нагло, нагло. Прям жестко. be a little cocky That's the byproduct of hard work, no it's not free I'm at a top speed, I think you lost me Do not cross me, I keep dropping All these hits and I know that they want А там проезд. Если вы как жилец дома, вы должны знать программу разговора. you. конечно, нечем заняться. Вот я купил себе iPhone, и теперь хочу снимать шутить. Мне реально нечем заняться. Засунь его знаешь куда? А лучше в секс-шоп сходи, купи нормальный. Я тебя не слышу. Я не слышу тебя. Да вот там еще один есть заезд, почему там не заехал? А вот сейчас смотри, как сделает, так? Хитрый какой, а? Тротуар. Да, а что Так вот спроси у него, почему он едет по тротуару. Машину купил и знаешь, считает, что он может ездить теперь по тротуару. Сама ты, блядь, понятно? Что, попутал? Попутал. Ты что, блядь, Давай. Давай. И сразу Дебил. перцем тебя залью перцем тут. Залью. Я тебе говорю, да, я развернусь туда Разворачивайся. Так отодвинься на метр. Дебил. А что еще сделать тебе на тротуаре? Чушь. Сам ты чушок, понятно? У вас ребенок в в чем проблема? Сосунь его туда, куда не светит солнце. Ничего не перепутал, а? Ничего не перепутал? Обратно пошел. Обратно. Обратно. Обратно, как заехал. Ты что, заняться охренел, что ли, а? Ты что, заняться нечем совсем? Охренел, что ли? Ты что, мне прыгаешь на тачку? Ты что, обалдел, что ли? Охренел, что ли, не понимаю? Я в арку заехал. На тротуаре. Ты мне развернуться не даешь, я тебе Серьезно? сказал, дай мне развернуться. На тротуаре развернуться. Здесь определение о возбуждении да, э, против своей фамилии пишите номер мобильного телефона. Угу. Так, это у нас происходило в 11. Перед въездом в арку, ну, вот, э, там следующий идет этот, заезд в арку, чтобы за, можно было заехать, но там стоял, перегородил им этот, как его, трактор он рабочий. Он заезжал, э, да, он двигался, заехал на придомовой территории, да, и с заездом на тротуар решил заехать, за, чтобы заехать в арку. Ну, я ему, соответственно, перегородил ему путь, чтобы он не, про... не дальше не проехал, не совершил движение по тротуару. Ответ от ком... о том, что данный участок является тротуаром. Соответственно, не хотел там парковаться, он хотел в арку заехать. Езда по тротуару запрещена. А если по-другому никак? Там есть заезд. То есть вы выясняли отношения? Ну, это он решил выяснить отношения. Мы его вежливо просили убрать автотранспортное средство. Вы ну, это кто? С моим другом Михаилом. Он не согласился уезжать. Ну, он как сначала мы его попросили убрать автотранспортное средство вежливо. Он начал... Так, со... если бы он вам спокойно сказал, ну, ребят, я проеду в арку, заеду... Все равно не пропустим его, потому что это тротуар. Это там дети ходят, пешеходы. А другой заедет. Ну, если на дороге уже полиция. Да какая разница? Есть закон. Хорошо, у нас... Есть ПДД. Есть. У нас э, для погрузки и выгрузки э, товаров разрешается угу. движение по С накладной. Товаров. У меня откуда накладная на легковой? Или если он следует, например, погружаться в свою квартиру. Малый Есть заезд Хорошо. Продумал, это, Вы во двор. не пробовали его тогда просто не, не кидаться под колеса? А зачем? Мы не кидались, мы просто стояли на тротуаре. Хорошо, а вы ему не объяснили, сказали, говорит, этот, товарищ, вы там же заезд есть. Объясняли. Там, ну, Ни в какую. Он решил сдать назад. Там, короче, как идет, вот, допустим, вот, ну, вот так вот а, как вам сказать, вот тротуар, да, идет, здесь заезд э, во двор идет, соответственно, он заезжает вот сюда. Мы ему, когда уже преградили, все ему объяснили, что это тротуар. Есть у вас заезд во двор, вот тут прямо. Он решил сдать назад, решил проехать сюда по тротуару, чтобы заехать через другой въезд. Соответственно, я ему переградил опять путь, чтобы не, не, не, не смог проехать. Да, у него была возможность, чтобы проехать уже, соответственно, по правилам дорожного движения. Он не согласился с этим, решил проехать сторону. Вот. И он уже после того, как мы второй раз ему пригородили, он резко задним ходом сдал назад в сторону этой арки, где шли а, непосредственно две а, женщины с детьми, с колясками. И чуть не сбил, да, и чуть не сбил ребенка задним ходом. Они там э, всякого разного наговорили, эти гражданки, но он даже перед ними не извинился. Он не вышел из машины, не извинился перед ними о том, что чуть не сбил ребенка. Ну, вы думаете, такой человек это будет научен тем, что типа Придет штраф, я думаю, что научен будет. Если привлекут его к ответственности. И все. Почему было ну, реально не согласиться с тем, что он Я действительно... задаю вот такие вопросы не от того, что я на стороне этого человека mm. или не знаю законодательства, а от того, что просто мне интересно. Я вас расспрашиваю, ну, а если так, а если так. Э, не, у него был это маневр для того, чтобы заехать во двор прямо. Там спокойно все заезжали, проезжали спокойно все. А он был упертый, вместе со своей супругой неадекватный. Нет. Скажите, да или нет? Вы все-таки в каком-то сообществе нет. стоите? Нет. Я просто этот, как у активиста, все, блогер, а который это... ведет свой канал. Вы выкладываете? Конечно. Нет, ну естественно, езда по тротуару запрещена. Если у вас это все... В том числе я еще плюс э, совершал этот, как у, а, журналистское расследование. Я был ну, журналистом в это время. У меня было журналистское расследование. А по поводу чего? Езды по тротуару. Действительно ли там а, люди ездят по тротуару? А там на записи четко видно, да, что он едет Конечно, тротуару. да. Ну, все, тогда штраф ему не обеспечен, это ну, точно, но а что касается... Но он просто утверждает, что он меня сбил вне тротуара. Потому что... Соответственно, поскольку вы написали в объяснении, что вы нигде не лечились, угу. запрашивать документы не, нет необходимости нигде. Вот, э, соответственно, вы запись, которую предоставили, мы просмотрим. Угу. Если там, естественно, все движение по тротуару зафиксировано, он будет наказан не за то, что он на вас наехал, а за угу. то, что он двигался по тротуару. Угу. То есть, если бы он вам наехал на тротуаре на вас и вам бы причинил был вред, тогда мы ставили на него два протокола, угу. да? составили из по тротуару, и плюс мы направили его в суд. Угу. Да, ну, не дай бог, у вас вред здоровью когда Угу. уже статья еще одна была. Ну а тут я вам скажу, что если на записи будет четко видно, что, Там четко видно, что гражданин нарушает, естественно, он будет привлечен к административной Потому что мы ведем с кам... мы все время с камерами ходим, даже всегда с ну, собой. Знаете, смотрели, тоже? да. Вы смотрели сам себе? Нет, откуда? Для этого уже разрешение нужно. Для журналиста нет. Ну там же какая-то должен э, быть. Ошибаетесь, для журналиста нет. А почему показывали же по телевизору? Что... Я не из тех СМИ, которые там первый канал, вот эти вот, я не из тех СМИ. А Мне дают редакционное задание, я иду. Нет, я просто ваши там, не очень понимаю. <laughs> Я не с первого канала. <laughs> Ну вот, значит, э, водитель будет привлечен к административной ответственности. Мне главное хотя бы, хотя бы, чтобы его привлекли за езду по тротуару. Ну, это... Все. Это уже будет как бы плюсом и наказанием для него, что не стоит этого делать. Но потом не сомневайтесь. Явится, что есть закон, явится. есть статья за, превыш... ну, за административное Он правонарушение. 14 июня должен был явиться сюда. Не явился, что ли? Короче, э, не переживайте, если есть основания и доказательства, естественно, никто не уйдет от административной угу. ответственности. Все, я понял. Ну что, вот так вот, вот съездили мы ГИБДД. В общем, вы все слышали э, на записи, да, то, что я совершал. Соответственно, надеюсь, э, а, водителя привлекут к ответственности за езду по тротуару. Вот. А вы? От вас требуется распространение данных видеороликов. Соответственно, э, ставить лайки, писать комментарии. Вот. И что еще? Подписываемся на канал и сделайте кнопку серый. Всем удачи, всем пока!